¿Cómo están todos? Yo soy Ryan, estamos acá en Buenos Aires, Argentina, en Pechentipalas. Este sábado pasado tuvimos una cata de té púrpura, eh, que no, se, no hay que confundirlo con el té morado de Kenia, ¿sí? que es otro tipo de, té. Esto es té púrpura o té violeta ¿sí? que viene de la provincia de Yunnan, de China. ¿sí? Es un tipo de puer crudo y el sábado estoy, estuvimos catando cuatro tipos diferentes. Silvestres, esquejes, injertos, ¿sí? todo puer crudo. Entonces ah, queremos darles un clip para que vean qué fue lo que estuvimos haciendo y para invitarles para la próxima cata. Ahí va. No tanto aroma, pero cuando termina, es eh, levantar el aroma, ¿no? Se siente así, porque ese nivel es distinto, porque aroma y hay cinco aromas diferentes. Aroma sí, entra boca no tanto. Y entra a fondo, el eh, volver de aroma se siente esto. No sé si a vosotros puede ser, porque diferente de nivel de aroma, diferente sentimiento. Sabor afecta de aroma. ¿Sí? Porque ese son como a nosotros estudia de avanzar de Word. Si cuando usted de, de, de, de primero nivel, más difícil puede sentir esto. Pero yo soy buena maestra, explica bien. <laughs> bueno, vamos. Segundo, la... Tenía todo a taza. Sí. chuen. chuen. Sí, chuen. Te lo No me lo pierdo. Siete segundos. Siguiente segundo. Qué dulce, ¿no? es familiar, pero no sé. Miren. Es más más joven, no Y no tiene tantas capas. ¿Qué sientes? Parece humedad No, no, no, no. Ciruela china. Hume es ciruela china. Sí. Ciruela china, hume boy. Este puede ser que mm. no, tenga, no tenga tantas capas. A ver, todavía toma. Yo quería para ellos, puede ser aroma. Mm. Like. Pero para mí, yo lo siento... Ácido. Sí, oh, ácido. Es más, más ácido. Es un poquito más, ácido. Ácido siempre como atringente, acompaña. La, cuando está verde. Sí, eso, por eso, este como umeboshi, a nosotros se dice ume de chino, de Taiwán. Entonces, cuando usted siente la acidez, siempre acompaña atringente. Pero este atringente transformado no quedará mucho. ¿Ve? Pero este también se Bueno, entonces, digamos, este y este qué diferente. Para vos, ¿cuál es mejor? Decime. El primero. ¿Primero? ¿A vosotros? ¿Primero? ¿Primero? Segundo. A mí me gusta más el segundo. Segundo más componente. Porque astringente... Queda más en la boca. Eso. El primero entra y después se pierde. El segundo queda... Entonces, ¿este de qué? Non, chon, pica. Sí, sí, pica. ¿sí? Más cuerpo, pica y dulce, transformado y quedara astringente o no. Su boca quedara astringente o no. No. ¿Sí? Seco o no. No. Entonces, ¿por qué? Porque este es más componente. Primero. Esto menos. ¿Sí? Muy bien, eso es todo por hoy. Gracias por haber, haber venido el sábado, gracias por seguirnos acá en YouTube, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Sí, estén atentos. Este fin de semana estamos con Titi que vamos a estar catando tres de los eh, Tan Huang Huangulong, ¿sí? de los Fénix Oolong, de la cordillera Fénix en la provincia de Guangdong, China. Vamos a estar catando lo que se llama Xiang, o aroma a orquídea de miel, ¿sí? que son tés muy especiales que por la edad de los árboles y la profundidad de sus raíces y el terroir de ese lugar imitan, en este caso, un tipo de orquídea muy especial. Vamos a estar catando varios tés diferentes Maucha o té no terminado que todavía no tiene el pozo horneado y té que ya está completamente terminado con ese pozo horneado que se hace en otoño en la cordillera Fénix. Va a ser muy interesante, es como siempre de muy buena calidad y como siempre seleccionado por nosotros en China para evitar las falsificaciones. Sí, así que vengan este sábado a las 5 de la tarde acá en Peichen que vamos a estar catando los Xiang Fénix 1. No se lo pierdan.